Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αναμειγνύουμε το λάδι με την ζάχαρη Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Στον χυμό πορτοκαλιού βάζουμε τη σόδα και ανακατεύουμε να φρύσει. Το ρίχνουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. το μπέικιν, τις βανίλιες και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο μέρη Στο ένα ενσωματώνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και τα 50 γραμμάρια αλεύρι. Στο άλλο ενσωματώνουμε το κακάο. Λαδώνουμε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί, Απλώνουμε την ζύμη με άρμα πορτοκάλι Από πάνω τοποθετούμε την ζύμη με το κακάο. και με ένα ξυλάκι από σουβλάκι δίνουμε σχήμα. Ψήνουμε σε 170 βαθμούς Κελσίου και όταν ροδίσει ελέγχουμε αν έχει ψηθεί το εσωτερικό του κέικ. Προαιρετικά μαλακώνουμε λίγη νηστίσιμη πραλίνα και την απλώνουμε πάνω από το κρύο κέικ. Διεκοσμούμε το κέικ μας με φράουλες. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!